assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan o'sha yasayotgan obyektimizni final qismiga keldik bu qismda ba'zi bir elementlarni to'g'rilaymiz va natijasi final renderga qo'yamiz inshaalloh boshladik ho'p boshida mana bunaqa galochkalarni biz bosib chiqqandik o'sha galochkani ichida hop reflection degan bo'limi bor edi bu reflection bo'limini biza oxirida bajaramiz degandik hop reflectionga kiramiz previewni hide qualityga qo'yamiz eng maksimalniy darajasiga va mana bu yerda active plane'da 0 bo'lib turibdi mana mana shuni bosamiz bosganimizdan keyin bizda mana bunaqa holat keladi bu yerda mana bu plyusni bosib obyektlarni belgilaymiz birinchi bo'lib oynadan boshlaymiz mana bu qismi qismimiz mana bu qismi devor qismlari hop yana yon tomondan qaraganimizda ham bu qismlar ko'rinadi bu joyda ham oyna qismi yana devor qismlari yana mana bu qismlarda ham oyna qismlari bor bu qismidagi devor hop ichkari tomonni ham Bizza render part today. Osmonlandi. Ichkari tomonda ham oyna bor. O'sha oynaga ham belgilashimiz kerak. üstü basamız. Ball. oxirida okeyni bosib olamiz. hop Keyingi qiladigan ishimiz oddiy. dan chiqib e, bu uchani bosib yo'q, natural emas. Uchani bosamiz va mana bu qismida qulupni rasmi turibdi ключ ключni bosamiz ключni bosib sal teparoqga chiqamiz teparoqdan qarab reflection control mana mana shuni bosib o'rtaga qo'yib qo'yamiz o'rtaga emas u mana shu birodan e, bor va pastga tushib turgan joyini sal teparoqdan ko'tarib qo'yamiz bo'ladi ho'p yana reflectionni n maksimalniysiga qo'ydik hop bunga ham shu boydagi They love trams. Дальше. bu birinchisida refactionda judayam ko'payib ketdi faqat mana shu ko'rinayotgan joyligi deganimiz ma'qulroq now Pams belli. Şimdi üçüncü dönem hmm, vardı. Bildiğimiz sugeyen belirleyiniz. blood. Hop. Mm, Buni ham quality ga Ikkinchi rasmda adashmasam hayotga o'tkazmadik. Hop. Buni ham hayot kollektiviga o'tkazamiz. Birinchisi adashmasam bo'ldi. Hmm, bo'lgan Endi bizani qiladigan ishimiz explore bor o'zligini ko'paytiramiz mana to'qqizligicha turib hozir bundan unkutamaz Ну, это... uchinchi sahnada yana <coughs> o'zigini ko'paytiriladi hop uchinchi sahnada sal pastga tushirib ko'payib ketdi bunu sağ teparoq ko'tarsak ozgina umrini surib Hop. Mana bu da sal xiraloq bo'lib turibdi. Buning uchun ıı, total fight yapılmasıydı. Olur. Yes, vereceğim. Ha, ne yapalım? Voilà. Hmm, mana hozirda uchala uchala stem ko'rinishidagi kadrlarimiz tayyor bo'ldi hozir buni endi final render qismiga o'tamiz buning uchun shu birinchi rasmga o'tib olib render bosamiz va poster qismi poster qismi judayam ko'p bo'lganligi uchun bizaga hozir print qismi ham bo'laveradi print qismini bosib misol uchun o'quvchi hisobiga fond qilib o'zingiz inshaalloh natijasini oxirida ko'ramiz xayr salom bo'linglar